দুহেজাৰ বাইছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন অলপ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰবোৰ কৰা হৈছে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক এখন কিতাপ ওলাই সেইখনত পোৱা যায় প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে দুহেজাৰ বাইছৰো কিতাপখন মুক্তি পাইছে গতিকে ইয়াত এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা পেপাৰখন আছিল এতিয়া যিবিলাকে ছেকেণ্ড ইয়াৰ দিব তেওঁলোকে পাব তাৰমানে পেপাৰখন চাব গতিকে এনেকুৱাকৈ আহিছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম চেপ্তাৰৰ পৰা আহিছিল এইটো চল্লিছ ষ্টেপত কঠিন অৱস্থা তাৰ পৰা এইটো আহিছিল উতলাংকৰ বইলিং পইণ্টৰ পৰা বৃদ্ধি বা ঊৰ্ধক্ৰমত আহিছিল এইটো আহিছিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড বা সমন্বয় যোগৰ পৰা আহিছিল আই বি চি নাম লগে লগে এইটো অৰ্গেনিকৰ পৰা আই বি চি নাম আহিছিল ক'ৰ পৰা আহিছে ধৰিব পাৰিছে এলকহল চেপ্টাৰৰ পৰা এইটোৰ আই বি চি নাম আৰু এইটো আহিছে ড্ৰবৰ পৰা ড্ৰবৰ কেপ কেপ মানে ক্ৰায়স্কপিক কনষ্টেণ্ট বা মলাল সীমাংক অৱনমন ধ্ৰুৱক ধ্ৰুৱক কি হ'ব পৰিৱৰ্তন সেইটো আহিছিল তাৰপিছত আহিছে এইটো পি গোষ্ঠীৰ মৌলৰ পৰা তাৰপিছত এইটো আহিছে এক মাৰ্গৰ আঠটা থাকে যিহেতু আগতে দেখুৱাই আহিছোঁ ফ্ৰণ্ট পেজত পেজত দেখা পোৱা গৈছিল এইটো আহিছে এমাইন চেপ্টাৰৰ পৰা আগতেও আহিছে এইটো আৰু এইটো আগতে এবাৰ আহিছিল গতিকে এইটো আকৌ আহিছে হেল ভলাৰ্ড জলেন্সকি ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাই এইটো এলডিহাইড কীটন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ কাৰ্বক্সিলিক এচিড চেপ্টাৰৰ পৰা আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ শেষৰ বিক্ৰিয়াটো হয় এইটো তাৰপিছত অংক এটা আহিছে এইটো বা এইটো কৰিব দিছে হেণ্ড্ৰিৰ সূত্ৰটো ডাবুল আহিছিল আৰু পিছৰ ফালে আমি হেণ্ড্ৰৰ সূত্ৰটো পোৱা যাব আৰু এই হেণ্ড্ৰিৰ সূত্ৰটো ডাবুল পাবা অৰ বুলি দিছে এটা মেটছ কৰিব দিছে যিটো হিমাংকৰ অৱনমন ধ্ৰুৱক দিয়া আছে ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত গতিকে ইটো নকৰিলে ইটো কৰিব পাৰিবা আৰু এটা অৰ হিচাপে পাবা হেণ্ড্ৰিৰ সূত্ৰ গতিকে এটা বছৰতে এটা প্ৰশ্ন ডাবুল পাবা এই দুটা ইলেক্ট্ৰ কেমেষ্ট্ৰি বা বিদ্যুৎ ৰসায়নৰ প্ৰশ্ন এঘাৰ নম্বৰটো আহিলোঁ গতি বিজ্ঞানৰ এটা অংক আহিছে বা এইটো অংক আহিছে দুটাই সহজ চলুশ্যন বুকত কৰা আছে তাৰপিছত আহিছে এইখিনি এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা কৰিব দিছে আৰু পৰীক্ষাৰ আগৰ চনৰ লগত অহা এই চনকেইটা দিয়া আছে এইটো ঊনৈছ চনত আহিছিল ফ্ৰেণ্ডলিউছৰ গ্ৰাফ আঁকিব দিছিল আৰু এইটো বিছ চনত আহিছিল আৰু বাইছ চনত আহিছে একৈছত পৰীক্ষা নহ'ল গতিকে এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পৃষ্ঠ ৰসায়ন বা ছাৰ্ফেচ কেমেষ্ট্ৰি আৰু এইটো আকৰিকৰ পৰা আহিছে মৌলসমূহৰ নিষ্কাশনৰ পদ্ধতি আকৌ আহিছোঁ সেইফালে আগতে কমন পৰা প্ৰশ্ন ইয়াতে আছে আগৰ বছৰবিলাকত আহা এইকেইটা ডি গোষ্ঠীৰ মৌল ডি গোষ্ঠী মৌলৰ পৰা আহিছে আই বি চি দুটা আহি গ'ল এটা আগতে আহিছিল একৰ পৰা আঠৰ ভিতৰত আহিছিল আৰু এইটো কৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডত আহিছে ইয়াতে জামিতীয় গঠন দেখুৱাব দিছে এইটো কৰ্ডিনেশ্যন পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমন্বয় যৌগৰ প্ৰশ্ন বা এইটো দিছে অৰ হিচাপে এই দুটা যদি নকৰে ল'ৰা ছোৱালী এই দুটা কৰি এইটো কৰিব পাৰিব ইয়াৰে গঠন আঁকিব দিছে আৰু লগতে মেগনেটিজিম বা চুম্বকত্ব গুণ চাব দিছে এই দুটাৰ গঠন এইটো চতুৰ্ফলকে হ'ব আৰু এইটো হ'ব এইটো চতুৰ্ফলকে গঠন হ'ব এইটো আৰু এইটো বৰ্গ সমতুল্য হ'ব এইটো কৰি চালে গম পোৱা যায় তাৰপিছত এইটো ঔষধৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছে ঔষধটো হ'ল ষোল্ল নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে ষোল্ল নম্বৰ চেপ্টাৰ কাৰণে ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নত আহি গৈছে কি যে মিলি যায় গতিকে এইটো ঔষধৰ ওপৰত আমি জানো আৰু এইটো প্ৰথম চেপ্টাৰৰ আৰু তিনি মাৰ্ক থকা প্ৰশ্ন এটা আহিল গতিকে এইটো প্ৰথম চেপ্টাৰৰ বা অৰ এইটো আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আহি গৈছে ঊনৈছ নম্বৰৰ এডটোৰ লগত মিলি গৈছে অৰটো আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰকেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা অহা বা এইটো নকৰিলে এইটো কৰিব পাৰে এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা নাছিল ইলেক্ট্ৰকেমেষ্ট্ৰিত এনেকুৱা নাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন আহি থাকে কিন্তু এইটো প্ৰথম আহিছে বহুত বছৰ পিছত এনেকুৱা বাৰ চনত অহা আছিল এনেকুৱা তাৰপিছত আৰু দ্ৰৱৰ মলালিটি আহিছে আৰু মই হেনৰিৰ সূত্ৰ আহিছে বুলি আগতে কৈছিলোঁ প্ৰশ্নখনৰ ভিডিঅ'টো আগত চাব পাৰা এইটো হেনৰিৰ সূত্ৰ আছিল আকৌ আহিছে ইয়াত চোৱা আৰু ইয়াতো হেনৰিৰ সূত্ৰ আহিছিল এইটো হ'ল হেনৰিৰ সূত্ৰৰ ন মাৰ্কৰ প্ৰশ্নটোত আৰু এইফালে হেনৰীৰ সূত্ৰটো আকৌ আহিছে ঊনৈছৰ বিটোত এক গুলিত দুই স্বীকাৰ কৰি দিছে এইটো কাইনেটিক্সৰ অংক এইটো নকৰিলে এইটো আহিছে প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো দিছে এইটো আগতেও আহিছিল দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনত এইখন পেপাৰ পোন্ধৰ চনত অহা একৈছ নম্বৰত বীৰ ৰমানো আদায়নত আহিছিল প্ৰশ্নটোত আহিছিল প্ৰশ্নখন মোটামুটি শেষ হ'ব এইকেইটা পি গোষ্ঠীৰ মৌলৰ বিক্ৰিয়া তাৰে কিছুমান আহি গৈছে কিমান চনত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তাৰপিছত এইকেইটা এলকহলৰ বিক্ৰিয়া এই ইটো এলকহলৰ পৰা ফিনল মানে বেঞ্জিনৰ পৰা ফিনল মানে এলকহল চেপ্টাৰত আছে ফিনলৰ প্ৰস্তুতি বেঞ্জিনৰ পৰা তলৈনৰ পৰা বেঞ্জাইল এলকহল এইটো এলকহল বনাব দিছে তলৈনৰ পৰা বনাব লাগিব আৰু এইটো আগত কমন পৰা বহুত বাৰা চৈধ্য চনতো আছে ঊনৈছ চনতো আহিছে বেঞ্জিনৰ পৰা ডাইফিনাইল গতিকে বেঞ্জিনৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ অলপ জ্ঞান ক্ল'ৰ' বেঞ্জিন পাম ক্ল'ৰ' বেঞ্জিনৰ পৰা ডাইফিনাইল সহজতে বনাব পাৰি বা এৰাইল হেলাইট এইটো প্ৰশ্ন আহিছিল এইটো নিউক্লিঅ'ফিলিক এৰাইল হেলাইটবিলাকে নিউক্লিয়ভিলি প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া নেদেখুৱায় কিন্তু ইলেক্ট্ৰভিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া সহজতে দেখুৱাই ইয়াৰ কাৰণটো ভালকৈ লিখিলে হ'ল এক মাৰ্ক আছে মাত্ৰ চব এক আৰু দুইৰ প্ৰশ্ন এই এ আৰু বি উলিয়াব দিছে ইয়াত কি হ'ব আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াত সকলোৱে জানে এইখিনিত বেঞ্জিন ডাইজনিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হ'ব এম আইনত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন নেম ৰিয়েকশ্যন আহিছে যিকোনো এটাৰ ৰিয়েকশ্যন লিখিব দিছে কেৱল ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এইটো আকৌ আহিছিল পোন্ধৰ চনৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো আহিছিল তাত বায়'ডিগ্ৰেডেবল বা জৈৱ নিম্নীকৰণযোগ্য বহুযোগীৰ উদাহৰণ ডাইৰেক্ট পলিমাৰৰ লগত মিলোৱা বস্তু এইটোৰ লগত কোনটো মিলে এনেকুৱাকৈ মিলি যাব এনেকুৱাকৈ মিলি যাব এনেকুৱাকৈ মিলি যাব এইটো কনভাৰ্চন আহিছে কি কি বনাম এইটো গ্ৰীগনাট ব্যৱহাৰ কৰি বনাম ফিনলৰ পৰা এচিটফিননৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী চালেও এইটো বনাব পাৰি লাষ্টত এটা ভুল আহিছিল পেপাৰখন আপোনালোকে চাব ছাৰবিলাকে ছাৰবিলাকে এইখন পেপাৰ পালে চাব যে এটা এচিডিটিৰ ঊৰ্ধ ক্ৰমত বনাব দিছে বা আমলিকতাৰ ইয়াত ফিনল দিছে ইয়াতেও ফিনলৰে দিছে এটা দানিমূলক থাকিলে এই বনডাল ঘনত্ব বাঢ়ে কাৰণে ইয়াত কৰি ইয়াৰ আম্লিকতা কমিব কিন্তু ইয়াতে ফিনলৰ জেগাত বৰ্ডৰ পেপাৰত ভুল এটা প্ৰশ্ন দিছে ইয়াতে ফিনলৰ জেগাত এইটো নাইট্ৰ' গ্ৰুপ ঠিকে আছে ইলেক্ট্ৰন আকৰ্ষীমূলক বা উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ এচিডিটি বাঢ়িলেহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে অ' ইট হ'ব লাগিছিল কিন্তু এইটো এটা ভুল প্ৰশ্ন আহিছিল সেই বৰ্ডৰ সময়ত পেপাৰ দিয়া সময়ত পৰীক্ষা হলবিলাকত শুদ্ধ কৰা হ'লনে নাই এই বস্তুটো সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে তাৰপিছত এইটো জৈৱ অণু বা বায়'মলিকুলছ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ চৈধ্যৰ পৰা আহিছে বা এইখিনি লিখিব পাৰি ভিটামিনৰ কথা আছে তাতে গ্লাইক'জেনৰ কথা আছে আহি আহি শেষৰ ফালে পালোঁ প্ৰশ্নখন চুলিত কি প্ৰটিন থাকে চবেই জানে কেৰটিন থাকে সৰুতে পাইছিলোঁ আৰু এইটো কি প্ৰটিন কেনেকুৱা আছিলোঁ লিখি দিলে হ'ল কেৰটিন আৰু এইটো তন্ত্ৰুক প্ৰটিন ফাইব্ৰাছ মানে আযুক্ত তৈ এই দুটাৰ গঠন আঁকিলে হ'ল আৰু এইকেইটা আমাৰ পি গোষ্ঠীৰ যিকোনো দুটা লিখিব লাগিব তাৰে পৰা দুই আৰু দুই আহিব গতিকে এটা প্ৰশ্ন আগৰ পৰা আহিছে এইটো আগৰ পৰা আহি থাকে চনটো লিখা আছে ষোল্ল সোতৰ আৰু এইটো পি চি এলৰ বান্ধনি চাব দিছে আৰু কি কি বান্ধনি আছে কেনে ষ্টাইলৰ ক'ব দিছে কেনে প্ৰকাৰৰ আছে এইচ এন অ' থ্ৰীটো আগতে আহিছে জাৰণ জাৰণ আৰু বিজাৰক পদাৰ্থ হিচাপে দুটাতে কাম হয় আৰু এইটো আহি থাকে ফেৰিক ক্ল'ৰাইড নহয় ফেৰাছ ক্লৰাইড হয় কাৰণ উৎপন্ন হয় হাইড্ৰজেন সিয়ে ফেৰাছ ক্লৰাইড হ'ব বাধা দিয়ে আৰু এই গোটেইকেইটা আহিছে বিক্ৰিয়া লাষ্ট প্ৰশ্নটো য'ত আমাৰ এইখন পেপাৰ শেষ হৈ যায় গতিকে এইখিনি আহিছে আমাৰ aldehyde ketone carboxylic acid এইটো কেনিজ আৰু বিক্ৰিয়া এনেকুৱাকৈ সেইটো চেপ্টাৰত থকা বিক্ৰিয়াবিলাক আহিছে লাষ্টত এইটো টলেঞ্চৰ বিক্ৰিয়া আৰু পেপাৰখন শেষ হৈ গৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ভুল থকা প্ৰশ্নটো সঁচা ভুল নে নাই তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কলেজৰ ছাৰ বা এই হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰীবিলাকৰ ছাবজেক্ট শিকোৱা ছাৰজনক সুধি ল'বা ধন্যবাদ